Herkese günler arkadaşlar. Sıfırdan Eğitim eğitimine devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere yetkilendirme olayını yapacağız. C Sharp ile. Şimdi şöyle bir olay var. Burada hemen hızlıca bir şekilde bundan önceki e, videomda bahsetmek istiyorum. Access ile yetkilendirme olayını yapmıştık. Bunun biraz daha profesyonelini yapacağız arkadaşlar. Tabi böyle bir kodlar vesaire kullanmayacağız. E, komuta merkezli e, yetkilendirme olayını yapacağız vesaire vesaire. Buraya da koyacağımı söylemiştim. Yorum olarak Altan arkadaşa yorum olarak bu videonun linkini koyacağım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde MSSQL'imize bir yeni bir proje oluşturalım. Şimdi yetkilendirmemizde ne olacak? Hemen ondan bahsedeyim. 01 e, onu yapmayı düşünüyorum. Gene aynı. 0 ise admin birisi user. Bunu 0, 1, 2, 3 vesaire vesaire vesaire tarzında e, editleyebilip şu an iki kademeli ilkenlenme alanı yapacağız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Grid name ile bir tane yetkilendirme diyelim arkadaşlar. <clears throat> Şöyle Haydi. diyoruz. Taklit filmlik 4.5 tamamdır, idealdir. Yetkilendirme diyelim. Yetkilendirme Yes. Şimdi hemen MS SQL vesaire bağlantılar için hızlı bir şekilde Diğer projemizin connection string olayından alalım. Uğraşmayalım değil mi? Benim her zamanki gibi bağlantı klasım var. Ay ay. Klasımı otomatik mi alayım diyeceğim de. Temizle, ayar. Şimdi burada şey yapıyorum. Nedir ismi? İlgili bir yerden alıyorum. Onun için ayar da almam lazım. Vesaire vesaire. Tamam. Şimdi burada 1, 2, 3 tane bla bla bla buton olacak. Yetkilendirme olayını olayında bir tane klas oluşturmamız lazım. Bu da bağlantı klası diyelim. Bağlantı. Bağlantı klasımız. Klasımızda ne olacak? Başka şunu bir publish verelim. Bir tane metotlarımızı içine atalım. Burada surname ee, tamam. Şimdi buradan veri okuyor. Bunu e, sizlik bir şey değil arkadaşlar. Yani <clears throat> öğrenmek istiyorsunuz. Bu eğitim videolarını sıçrap, sıfırdan sıçrap eğitim videolarına da bakabilirsiniz. Bu bir mimari. File ile ilgili C klasörüm içinde bir server name ben C e, klasörün için atıyorum. SR surname şuna da bir yukarı bir private obje değil de string olarak yapalım <clears throat> tamam sr dediğimiz string reader string reader sr s ise bildiğimiz string s Tamam. Right. Şimdi tamamdır. Buradan ilgili veri okuyacak. Peki okuduktan sonra burada ben using system data'ya attık. Bunları anlatmama gerek yok. Bu ne ya? Böyle kod niye kullandım? Şunları atalım arkadaşlar. Çöpe. Şimdi server name Ctrl Shift B'ye bakalım sıkıntısına kızıyor yani. Onun için. Evet, tat tat evet. Bağlantı nokta. Ha. Şeyden dolayı arkadaşlar bu. Hemen hızlıca onu da çözelim. Statikten dolayı. Sıkıntı verdi. Pilim. Bu tamamdır. Hemen şuradan bir yetki olayında şöyle yapacağım bir arkadaşlar e, ee, array list oluşturacağım. Yetkiyi birden fazla oraya atacağım. Şimdi yetki diyelim. Eşittir new array list. Kızacak. Normaldir kızması. Çünkü hmm, yukarıya vermedik. yıkıldı bu? Bir saniye. Using system nokta hmm, collection sistem nokta collection'dan gelir diyor. Tahmin ediyorsam collection'a gelir ya. Her ay aynen collection'a geliyormuş. Hmm, yetkiliydim eşittir new yetki. Burada yetkileri toparlayacağız. Tamam. Hemen yetkili ilgili iki tane buton koyalım arkadaşlar. Bir. Bunlar şey olsun. Nedir ismi? Ee, bir yerlere aslında işte. Bla bla bla. Sonra Tabii dört tane olabilir bu. Hoppa, tamamdır. Bu tamam. Saat 6 dakika. Hızlı bir şekilde database'imizi oluşturalım. Zaten deneme database olacak arkadaşlar. Hadi da deneme demeyelim de create table değil database database hmm, create database yetki diyelim sonra create table ne diyelim create table ee, yetkili diyelim id integer primary key identity olsun. Yanlış yazdım. tt Şimdi id integer primary key identity identity bir. tik tak tik sonra Q alt adi. hadi. arkadaşlar siz bunları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Envanter 25 100 Q alt enter 0 arkadaşlar kaç? 100 Yetki olayını ben başka bir tabloda yapacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Grid biraz daha yapalım değil mi? Grid table yetki. Şimdi hiç uğraşmayacağım. <laughs> Şimdi normal bir Remake Identity olacak fakat bir de şöyle bir şey olacak. Bu yetkinin ben ID'sini almam diye lazım değil mi? Yetkili alttan tıra ID ne olacak? Tabii ki integer. Integer yani şu yukarıdaki yetkili aidesi bir de yetkisi. Yetkisi. Integer. Integer verelim. Şeyde başka bir şey de verebiliriz buna. Aynı zamanda onu söyleyeyim ben size. Sadece integer ball ball muydu? 0 1 muhabbette birden fazla yapınca olmuyor tabii ki. Her neyse. Integer verelim devam edelim. Sonra sonrası yok. <laughs> F5 ee, use yetki go use yetki go Uğraşmaya gerek yok değil mi? Hemen şurayı böyle hızlı bir şekilde refleşleyeyim diyeceğim de refleşleyeyim bitti. Yetik tablomuz var arkadaşlar görüleceği üzere. Pardon. O değil. Bu. Çünkü database'imiz oluşmadı onun şöyle. Bunu söyleyeyim. Düzeltiyorum. Tablomuz oluşmadığından dolayıydı. Fakat şu an oluştu. Şimdi. Ay. Insert into yetkili. Değil mi? Yetkiliye <coughs> ne ekliyoruz? Yetkili. Kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi. Rodriguez ne diyelim hmm, kullanıcı adı kullanıcı şifresi Ebu Bekir Bastama .com mu desek acaba Bekra Hayır Nesler diye bir şifre hayatta kullanmadığım ve kullanmayacağım bir şifreden biridir. Sonra insert into siz bunu elle de yazabilirsiniz vesaire ben yaz. yani orada açıp manuel de yapabilirsiniz. Ben kodla yapmak istiyorum. Kodla yazmayı seviyorum diyelim. Bu ne? Tik tak. Şimdi kaç tane var? 2 3 3 ne olacak şimdi? Yetkisi yo 3 tane değil. 0'a sıfır diyelim arkadaşlar. Yani burada diyorum ki birinci kullanıcı sıfır olsun. Bu da admin olsun. Fakat ne olsun? iki tane kullanıcımız olsun değil mi? O da Ebu Bekir olsun ama şifresi aynı olsun. Uğraştırmayalım bizim kendimizi. Şimdi burada yetkiliyiz. Hoppa! Olayımız bu kadar arkadaşlar. Görüleceği üzere. Bunlar da kalsın videonun altına koyabilirim kodları da. Olayımız tamam. Şimdi antiklassımız okey. Bağlantımızı otomatik burada alacağız. Fakat ne yapacağız burada? Şimdi e, store pursue'ü oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi store pursue'ü getiririz. Kontrolü şeyde yaparız aynen. Şimdi hızlı bir şekilde 13 dakika e, 20 dakika içinde o şey yapması bitemezse şey yapacağım arkadaşlar. Diğer videoyu ikinci videoyu çekeceğim haberiniz olsun. Neydi bu? Login. Login page. Yes. Hemen hızlı bir şekilde button button ne lan bir tane. Giriş diyelim arkadaşlar. Girişte de şöyle olacak arkadaşlar. Textbox eğer yetkili değilse ilgili yerleri göremeyecek. Olayımız bu olacak. Muhabbet hala bu yani. Bilmem anlatabildim mi? gibi oldu. Bana göre daha doğrusu. Şu gözler, şunlar gözler. Kullanıcı adı, kullanıcı şifresi olsun arkadaşlar. Label 1, 2 ee, Şu 1 Şu 2 Kullanıcı adı let's see yes şimdi hazırladık şimdi ne yapacağız şimdi şunu yapacağız stop ile tipik kullanıcı giriş tarzında bir şey yapacağız onu da şöyle söyleyeyim eski projelerden Aynen bunda vardır büyük ihtimalle. Bunda trigger'da kullanın galiba. Aynen. Şuradan stop girişten yapmış ama if exit'sa yes. Burada mesela insert etmişim. Yani şey de yapabiliriz arkadaşlar. Log tablomuz aynı zamanda burada yetki olayında bir de log tablosu da yapabiliriz. Onu da söyleyeyim. Log tablosunu yapalım. Ama bu kadar da olmasın. Öküz gibi. <laughs> Şimdi şunların hepsini bir silelim. Giriş e, şey olsun arkadaşlar burada. Hızlı bir şekilde şimdi log tablosu yapalım. Nok tablomuzun ne olsun? Giriş olduğunda yetkili ID'si, yetkisi, yetkisini almaya gerek yok. Yani yetkili ID'sini alsın yeter. Zaman zaman koyabiliriz de. Yetkili e, log. Bunu çeşitlendirilebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Log So, log kaydı. Log kaydını da F5 dedikten sonra arkadaşlar log kaydı tablomuz da burada oluyor. Normalde bu şekilde mimar ediyorum arkadaşlar. Her girişlerinde log, bir yere log kayıt vesaire vesaire. Bula bula bula. neyse. Ee, hop. Aa. Tamamdır. Şimdi gelelim log kaydının olayına. Şunu alalım. Şimdi eğer şeyse ne yapacağız? Log log save alttan tere save tamam ne ben niye böyle yazıyorum ki? Hoppa. Yetkili ID alacağız. Doğru mudur? Doğrudur. Onun içindir ki e, yetkili ID alacağız. Biz ne alacağız buradan? Şunu alacağız arkadaşlar. Şimdi biz buraya şunu yollayacağız. Yetkili tablomuzda işlem yapacağız ilk başta onu söyleyeyim. Yetki yetkili aynı. Yetkili tablomuzda işlem yapacağız. Diyeceğiz ki yetkili tablomuzda kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi K adı K şifresi where kullanıcı adı eğer eşitse kullanıcı adına evet kullanıcı adı Açar. Ee, ee, var çar kaçtı? 100 müydü? 100. Sonra ise et k alttan tırı sifre sifreydi galiba. Envar çar Envar çar 100 yapalım. Tabii yanlış yazdık. Oyunumuzda ve aldık sanırım en var çağır R'yi unutmuşuz. Aynı zamanda kullanıcı e, viewer tamam ve and kullanıcı şifresine göre değil mi? Kullanıcı şifresi ve şeyse eşitse. Selektörün hazırlık tamam. Hop, iptal edelim. Şimdi olayımız tamam buradaki. Kullanıcı giriş olayımız tamam. Hı hı. Şimdi hmm, burada yanlış yapmışız. Neden? Nedeni şu. Eğer yetkili şuysa şu. Okay. Insert neyle yapacağız diyorsunuz değil mi şimdi? Log save insert olayını nasıl yapacağız? Şimdi geldik. Tamam. Ee, güzel soru. As begin and şunu da silelim de hata vermesin. Beginde bir komut olması lazım. Beginde bir komut olacak. Onun için ise base begin end, else begin end. Şimdi insert into arkadaşlar ee, devamını diğer videoda yapacağım. Dediğim gibi 22 dakika oldu. Bir sonraki eğitim videomuza görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.